нужно для нас, нужно для нас, есть для зажигание. Федор. Я один. зажигание. Гагарін, я в село Цибін, я Ленін, поки молодий, я геній. Понял, да, э, немало сходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом прием. Федор. Я зажигание. Зажигание. Понял. Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос.